ni dalam eh dalam bomb plan ha. tengok belakang kau mati tapi siapa tembak aku atas be kau ke ya Allah <laughs> Tembak member lu Oi, ramai sial. Mana Bing? Kau mana ambil? Kau ramai, ramai Kanan, Kau kanan, kanan, kanan, kanan, kanan, kanan Cover me, team Alamak, pula Pula habau ni main HB ni Tua lah tu Aku tengah backstep dulu ni Kau, kau Sorang mati Sorang, dai Okay, dua dia turun balik. Ramai, ramai, ramai. Ramai. Am I dead? Am I dead? Uh, area depan kita ni semua penuh dengan orang. <coughs> aku nak tolong dia orang kat ground. Kau kena revolution kau tidak kau GG. Aku GG, aku GG, aku GG. Aku GG. Mati. Aku mati. Ah, ah. Tahu, aku baru kill seorang. Wait, wait, backup. Bawa korang, bawa korang, bawa korang. Nanti make AK tu down, down, down, down. Nice. Dead, dead. Yang dead, dead, dead, dead, dead. Bunuh PG tu eh? Alright. PG, go down eh? Ka tak, ah, aku full dead. Aku datang balik, aku datang balik. Aku pergi loot dia. Habis tembak ni. Tiga tag, tiga tag. Aku tag dia dulu kali. Sekali aku rasa. Sekali, sekali. Dekat tab bukit sana ada Oper, Oper. Ah uh, 250. Haah. Uh, uh. Tapi buat masa ni dah senyap. Tak tahu kenapa. Ada lagi, ada lagi. Aku headshot dia. Aku tag dia dua kali. Down, down, down. Lagi seorang kot. Pushing. Clear, clear, clear. Careful, careful. Ah. Level 3, level 3. Ah, aku nampak, aku nampak, aku nampak. Alamak, ada L96 somewhere. Ada, ada banyak. Ambil sini je. You play safe sikit best kalau Yeah. Eh, 96 belah, 280 Kanan, kanan, kanan Ada naked, ada naked nak sneak kat korang Mati ke? Ya? Tak, ada lagi, ada lagi satu Aku eh, tembak aku tadi mati lah Belum, belum, belum, dia dekat base DK, base DK Belakang ada naked datang eh, LR siapa LR? Eh. Ha? Tuh, tuh, tuh. Aku nampak. Aku nampak, aku nampak, aku nampak. Nak mati dengan dia. Aduh. Kami mati ya. Aku mati, aku mati, aku mati. No. pergi, belum pergi Kat wall batu seorang Belakang, belakang kita aku dengar Sama, sama, sama Roket, roket, roket, roket Belacau main roket Aku crash Aku low Boleh move tak? Tak tahu aku headshot tapi tak tahu mati ke tak uh, Tadi LR ni mati Aku tag dua kali Kenapa badan vest hilang lah? Mati kat belakang sikit Tak, you atas sana kan? Tak pun janji aku dapat loot mate Boleh shoot dia tak? Shoot siapa? Aduh, bodohnya bolter Biar, biar, biar, ah? Bolter Tak boleh, kita tak boleh kita tak boleh Okay, okay, Full set close dengan kita Full set close dengan kita Ada close ni ah. Tak mana boleh tembak situ brother. Kiri kiri kiri. Ah, oh, kuki dua, kuki dua. Lagi lagi lagi lagi lagi. Tiga dek. Aku ah, lu, aku lu, aku lu, aku lu, aku lu, aku lu. Mamo dek, ada satu, ada satu. Aku full dek. Ah, oh, fuck. Dek dek, dek dek, dek dek. Aku dek, aku dek dead dead dead Nice All all semuanya patutnya semua tu je Semua Tapi patut dead semua patut dead ah, Cover dead body je Bing Tak yang angkat aku Bing Aku Thompson okay, kalau, ha, ah, okay. Tol Nanti tolong angkat Kalau dah settle sikit Ha ni PG ada ni Dia aku cek aku cek wall aku cek wall aku cek wall ha, Kau heal buat buat Aku aku pun ada bag je tak angkat aku lah Betul lah? Ha, mati dah. Ha, sayang dia. Aku dah mati dah pun. Gila. Ramai bodoh kita. kita tidurkan semua. Aduh kesian bash tu Kalau lah eh. Kambing kambing tolong aku kambing Aku tengah 25 nyawa tinggal Ada orang lagi ke? Ada lagi seorang Aduh Aduh Aku full dead aku full dead Alah lagi seorang weh Dia lari dia lari dua orang lagi Tiga orang lari Ada? Ada habis dia orang. Masuk masuk ya. Fa. Dekat sini sini ada ada tiga orang lagi dekat wall kita tadi. Yang eh, kita kalah tadi. Ada empat orang, ada empat orang. Kau wall kita kalah tadi. Aku dah dia dah bunuh aku. orang tu dah low teruk Chill dah, chill dah Aku flash sikit Kau dah sampai fusion kau kan? Kau ramai gila sel Aku dah pergi seorang lagi Kau mati ya? Tak On the way mm -mm. mm. Work are you, work are Tak sekali yeah. ni sekali Pushing wall kayu, pushing wall kayu tadi Tiga, tiga tap, tiga tap Tak tahu aku ada pushing, Aku pushing wall kayu, aku pushing wall kayu Dead tak yang depan kau tu? Cuma lagi dead Ni aku rasa orang lain ni Hmm, film lain Orang dah lain ni dia nak lari yang ramai ni Dapat ke AK dengan ni semua Kenapa budak-budak ni buat tarik ah? Aku dapat uh, ah, 2K kat ni LR Kau? Aku dapat kat 2K eh, Dapat balik LR aku hilang satu set lah Mon buat kerja ke apa? Tak tahu Oh ya yeah, ya yeah, dia Oh ah. ya okey okey Dia nak tutup akaun je agak Makan lepas tu tutup akaun Baru dia masuk balik Ni confirm lah bukan dekat dengan dekat yang big base Kat depan aku ke atas batu Patutnya AK tu kat sini Okey, aku nampak tiga orang tu. Tiga kan? Eh? Haa, tiga. Kau kat mana? Ni aku lah. Ya. Diorang tunggu bawah tu, diorang push. Diorang push. Jom. Tengok dia orang orang tu. Wah, dia tu dah kena hit tu. Kalau aku headshot dia, dia mati tu. Diorang push tu, diorang push. Ke bawah. Eh, bunuh-bunuh L96 tu. Yang jauh kan? Ah, ah, dia jauh. Ada dua orang atas tu. L96. One dead. Seorang lagi. Dia jauh, Mana yang bawah? Aku kena tembak daripada bawah. Aku cover yang bawah untuk korang. Okay. Jom, ya, Confirm. Yang bawah gone. Ada dia. Bel, let's go bel. Tak satu lagi. Alright, Ada go. baju merah ada dekat tau. Tak sekali. Baju merah ada dekat. Ah, dia dekat depan kita 280. Belakang oh, shit. wall ni. Roger that. Close, close, close. 2 3 second ni. Watching, watching. No moment, no moment. Tak ada, dia lari, dia lari, dia lari. Dia, dia, dia, dia. Kau loot kau, eh, kau ni, kau ni lo. Aku pun loot, aku loot. Ya, eh, kau heal, kau heal, kau heal. Kau heal lo, kau heal Aku dah wall lah. Aku loot, aku loot. Ada lagi seorang, line 6. Kohoi! Barang, aku close, aku close, aku close. Atas batu. Aku rasa tiga orang ni. MP5. Di belakang belakang. Eh? Aku rasa siapa down ah. Aku tak ada wall tau. MP5 tu tak pay. Loot ah. Headshot, headshot. Aku kena tu. Nak chow boleh chow. Kalau nak chow. Dah loot kan semua? Dari power plant ada dua orang. Tengah tengok ke atas. Depan aku ni. Depan aku 170. Dekat west. Dekat batu ada orang eh. PG. Nampak Jim? Nampak, nampak, nampak. Ah, Yang, dekat tank tu aku nampak. Ah, dua tiga ke? Tak kena. headshot dia. Nice. Oh, ni dalam eh? Dalam bomb plan. Eh? Ha. Tengok belakang kau. Mati tapi. Jangan tembak aku atas babe. Kau ke ya Allah. Allah. <laughs> Tembak member lu. Aku ingat owner base tu, base sorry babe. penat, penat aku bagi permission, aku nak tengok orang datang. Kau jauh sangat. Dalam bus bang. Oh, Oh, oh, Jangan lag, jangan lag. Aduh, ada. tak kena. Thompson siapa? Tak, dekat dekat Tu, tu, tu. aku tak dua kali, aku tak dua kali. Kita tak ada wall, kita tak ada wall. Cover, cover, cover. Aduh, aku kena headshot. What the fuck? Oh, lag lah, tengok. Lari, lari, lari. Back low, back low, back low, All back, all back, all back, all back. Siapa kena headshot? Ui. Ada nak naked belakang aku ni. Dead. Nice. So. Ada ada seorang lagi, seorang lagi. Kau ni. Ah, 60, 60. Mana ni? Ambil. Yap. Ni ambil ni. Tapi pula ah. Oh, seorang dah headshot tu. Ada, ada, ada. Tu AK tu dah headshot tadi. ada, dua, ada dua, ada dua, lah. ada dua, ada dua, tiga, dua, tiga, dua, tiga. Double shot semua? Full dead, full dead. Nice. Pinit, pinit tengah push ambil, eh. dia. nak ambil barang kawan dia Pinit, aku dengan kau pinit belakang Nak ambil bullet, nak ambil bullet Seorang dead, lagi dua, lagi dua, lagi dua Dua Ah, tak lag, batang Ah, lagi seorang, dekat belakang batu, dekat sepuluh Ui, asal aku tak dengar full step dia, aku smanage je ya Dia down, dia down, dia down Naked ada kau dia pun ambil. Mana yang aku dah headshot mama tu kepala. dia down, dia down, dia down. Uh. Aku down gun seorang lagi. You go, you go. Aku dah banyak ah gun aku ni. Tak ni je full year all this. Jap, depan aku aku rasa ada orang. Okey, pula. Dead. Nice, nice. Dah okay ni. Ada lagi? Ah uh, 230. Aku uh, rasa naked Boleh. Uh, Nabil. Ah Nabil. Ya, Nabil pula badan dia. Aku dekat batu. 230 Nabil. Headshot. Kan Nabil. Tidal. Nabil. Dia mati ah. Ni ada. Du Bahaya bodoh kat sini. Jangan lalu sini. Kena double barrel ni. Oh, bahaya tu situ. Di Punisher. Lalu lane, lalu lane Tak main game mahal ke ni? Nanti kita main Ni benda yang betul depan ni Kau tengok ni Thompson Naked Thompson Best flank oh